Allora, buonasera ragazzi, bonsoir, bonsoir. E infatti in realtà più che bonsoir dovrei dire buon, bonnoir, non so come si dice in francese, buonanotte comunque perché è mezzanotte 20, infatti sono stravolto, non so se si vede dagli occhi, sono in una versione poi molto casalinga, con questa camicia molto fashion, sono qua in cucina, sto sistemando un po' di cose, mi sono anche organizzato per il video di cucina di, di giovedì, e sto registrando col cellulare ma vi spiego anche perché non mi interessa molto la qualità video in sé eh? Mm, volevo fare una cosa molto semplice molto intima quasi senza musica in sottofondo sotto eh, mi interessa soprattutto in realtà che arrivi il messaggio che sto per dirvi innanzitutto mi appoggio perché sono stanco e quindi ho bisogno di un sostegno e adesso vi dico cosa, in cosa consiste questo video sostanzialmente mi hanno chiesto di partecipare ad una challenge eh, appunto questa Realize Challenge, no? che consiste in realtà, adesso io devo prendermi uno sgabello però perché ho le gambe che cominciano a cedere, sarò, sarà la vecchiaia, <laughs> mi manderete a quel paese, però veramente sto qui così perché è una certa eh, anche a, ai 22 anni le, le, gambe cominciano a cedere questa challenge è nata per uh, promuovere una raccolta fondi molto importante eh, ovviamente la raccolta fondi è, è, è stata creata a causa coronavirus, no? affinché questo coronavirus se ne vada il prima possibile. Dobbiamo fare veramente del bene, ragazzi. Io non so voi, ma ogni mattina mi sveglio e mi sembra un incubo e io vi giuro, credo sempre di, di, di, di essere in un brutto incubo e poi quando realizzo che è realtà sto veramente male. Ci rendiamo conto adesso quanto eravamo fortunati prima. Eh, io non vedo l'ora di abbracciare le persone, di fare i miei eventi, di, di, di vivere veramente la vita con più serenità, senza aver paura di, di essere contagiato o di contagiare qualcuno. Dobbiamo fare del bene e con questa raccolta fondi ci sentiremo meglio. Riusciremo a contribuire affinché questo coronavirus se ne vada strada il prima possibile sostanzialmente voi dovete andare qua sotto il video trovate un link qui in sotto in descrizione che vi permette di entrare su GoFundMe, questa piattaforma che vi permette di donare anche una piccola cifra, non serve che voi doniate eh, chissà quanto, eh, anche un piccolo contributo andrà benissimo, farà comunque la differenza. Io ovviamente prima di, di fare questo video l'ho già fatto, ho, ho, qua sotto qualcosa che vi... cioè come dire le info, serve per eh, ovviamente favorire dei posti letto in più in terapia intensiva, ma poi anche per eh, per condurre degli studi no? eh, finalizzati ad, ad, identificare, ce l'ho qua scritto, mezzi di diagnosi più efficaci, bersagli terapeutici da colpire con farmaci, meccanismi molecolari e genetici della malattia associata all'infezione da coronavirus. Quindi ehm, insomma sono, sono ovviamente delle degli interventi molto, molto importanti che dobbiamo fare, che, do, che devono essere fatti e grazie al nostro contributo sicuramente potranno essere realizzati. Eh, per carità è bello essere a casa, cuciniamo, facciamo attività piacevoli, però ragazzi dobbiamo tornare alla normalità il prima possibile. Grazie veramente tanto per quello che potrete fare, mi riempite sempre di soddisfazioni, spero che questa non sia un'eccezione e, e, noi, e noi ci vediamo come sempre giovedì con una nuova videoricetta io anzi devo, mi dimentico che se no che challenge è devo nominare qualcuno nomino, nomino in realtà qualsiasi persona ecco, a, a, inoltrare questo messaggio importante ma soprattutto nomino Carlo di Food Vlogger eh, per, per non spezzare la catena, ecco, diciamo così. Adesso vado a dormire perché sono a collasso e veramente ancora grazie per il vostro contributo. A giovedì, ve l'ho già detto, però, però ve lo ridico. Ci vediamo giovedì. Ciao.